Ciao! Allora, oggi vi parlo di questa terra della Essence che si chiama Luminous, Luminous Matte Bronzing Powder Dark Skin questo colore è lo 02 Sun Glue ehm, cos'altro dire? oltre che l'ho finita e vi mostro lo swatch tra poco ma prima vi dico che è un 9 grammi e costa 4,95 euro swatch allora intanto che l'ho finita e l'ho usata questa estate e la confezione non ha retto più di tanto ma per il prezzo che ha va benissimo avete visto che è una terra che ha la parte opaca e la parte luminosa quindi si vanno a prendere assieme e in teoria dovrebbe dare un effetto abbastanza luminoso al viso senza però brillantini che io odio nelle terre quindi perfetta per l'estate quando non vogliamo ad esempio andare ad applicare troppo colore sul viso ma solo per dare un attimo definizione su questo ok devo dire però che non mi è piaciuta più di tanto perché è una polvere compatta sì anche se è quella per pelle scura perché la chiara era davvero troppo chiara mm, non si vede più di tanto può andare anche bene ma voglio un attimo scolpire il viso e quindi mm, cos'altro dire? Sì, ecco, che in estate tendeva a mh, mm, spostarsi, quando sudavo, tendeva a spostarsi per il viso, cosa che con le altre terre della Essence, soprattutto la Sun Club, non mi è mai capitato. Il colore è abbastanza... Mm, non è che sia veritiero, può essere un colore che effettivamente è adatto alla pelle abbronzata, ok, questo effetto luminoso io non l'ho visto si vede che è davvero molto impalpabile trovo che tra tutte quelle terre della Essence che ci sono state questa proprio non mi è piaciuta sufficienza sì ok ma se dovessi trovare il nuovo negozio non la ricompro non mi ha entusiasmato questo effetto luminous matte bella l'idea di due colori uno opaco uno un pochino più luminoso che si vanno a unire durante l'applicazione ma non è alla fine il colore scuro andava troppo schiarito e quindi non si vedeva insomma non mi è piaciuto l'effetto se non so se mi sono spiegata mm, comunque nello swatch avete visto come si comporta quindi avete visto anche voi che davvero può essere valida come terra ma non è l'effetto che promette quindi sufficienza ma non di più non, era un'edizione che credo che sia ancora in negozio, sì l'ho vista anche poco fa, non è adatta in inverno perché non è adatta per fare il, ehm, il contouring, perché è un po' luminosa, mentre per il contouring è meglio una cipria, una, cipria, una terra completamente opaca. Altra cosa, a proposito di cipria, non opacizza per niente, quindi matte quando c'è la scritta matte nelle cose della Essence non funzionano mai sulla mia pelle mista, questo l'ho notato quindi va bene estate, va bene siamo un po' più lucide, va bene vado ad applicare la cipria lo stesso alla fine, ma matte non opacizza proprio per niente, non so se c'è scritto a proposito, stavo cercando di leggere, ma no, luminosa, ok, non dice niente, un finish matte dolce ecco no non opacizza per niente questo ve lo posso garantire quando se avete la pelle misto grassa se fate caso se c'è scritto matte o opacizzante non funziona in quel modo questo è vero e quindi non mi ha soddisfatto e quindi questa fa il suo lavoro è una terra adatta per l'estate ma niente di più se l'avete provata fatemi sapere come si trovate, se solo a me non è piaciuta e io come sempre spero sia stata utile e se ti è piaciuto il video mettimi un like, iscriviti al canale per non perdere le prossime recensioni beauty e mi raccomando la campanella così viene avvisata ogni volta che pubblico un nuovo video e alla prossima, ciao!